sana changile hiyo metro sukawaga mbaya totos ni mali nilimsuka kwa rodi akanshoni nani yelo yelo unaweza sema mkamba rangi uh. ha, jo amebeba stafadhali uwaga mbaya mbaya mbaya mbaya uwaga mbaya mbaya mbaya mbaya mbaya uwaga mbaya mbaya mbaya mbaya uwaga mbaya bos kunikatia promota promota msicheze na agreement mzeia supa na ss kamili sentomanga legeza wikendi ni bang kama mabit za oh my streets streets manzeni deadly kuna yuta li commit suicide after kupima ukeda jangili i got my schemas con bandana kwa tambla azimio ni kama rao na matakarwa mbaya kafudi imechapa kilalo ya siku kadhaa mbaya ni mbaya kucheza na kazi unatuva masaa ajanda ni janta bora inaingiza chapa apesa sabuni ya roho ngozi imeng'ara mamadera bila tako ni kanzu msupa kona tatu ilimwingiza fast kuku akaitisha tatu sahiyo joko porin kuna kaso tatu ananitisha doza uba na mi nimezoea matatu Bye, bye, bye. yeah, yeah, yeah, yeah.